ысык металл пластинасын кантип муздатуу керек ага муздаг абанын агымын жиберебиз эгерде ал муздагандан кийинки абанын температурасын аныктасак анда абанын температурасы жылыганын сезебиз бул жерде пластина менен абанын жылуулук алмашуусу болууда пластина муздайт аба болсо жылыйт мындай муздатуунун эффективдүүлүгү аба агымынын ылдамдыгын багытын туура аныктоо